Good morning. Sì, eh, qui diciamo praticamente sono <clears throat> eh, circa le 11 come dico in questi casi, certo non proprio la mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh, semplicemente. Oh, semplicemente. David, David. Lynch it's uh, June June 5 2022 and it's a Sunday here in Naples uh, middle morning in this moment uh, very still right now it 7 and 6 Fahrenheit around 32 Celsius and this means that it's a really really really really soft like in this days in this period and also well, because Itzim Smora Assam Climate e Spring Climate. D'altra parte stiamo andando verso l'estate, manca poco e quindi questo è anche normale. As regarda the video tools, I don't know if I'll do it, but if I'll do it in the case is always separate from this. So as always eyes open if you are interested. Anyway, I see and you all just see from the window. you can see anything because uh, as I say in these days we can show we show the green roller shooter uh, rispetto alla curtain because per far viaggiare di più visto che diciamo praticamente è estate e quindi far passare più aria questo è il motivo principale ma poiché si vede dai loro riflessi credo è come sto dicendo qualche giorno as you can see from the sunglasses yes it is after noon temperature io credo salirà, eh, ovviamente insomma andiamo anche su questo, ma vedremo. But really important thing eh, with this atmosphere <laughs> is that eh, today, ormai già il pomeriggio praticamente, we have, today we have those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, blue skies and golden sunshine, I think o alla Landway, ovviamente qui alla Landway sempre per Coremino intendo soprattutto pensando ai nostri amici americani perché come sapete qui abbiamo un orario completamente diverso rispetto a voi comunque bene così giugno che si sta rivelando veramente come maggio che abbiamo avuto praticamente uh, The Beautiful Blue Skies e Golden Sunshine quasi tutto il mese io credo che questa tendenza sarà così anche per giugno ma del resto da quando almeno sono al mondo io da che ricordo praticamente l'estate è quasi sempre così c'è sempre quasi sempre il sole rispetto alle nuvole almeno questo è quello che ho sempre saputo io in tutto il mondo per cui, sperando di continuare così anche domani, per cui say the this, so from the mythical window with the orange, red, blooming water curtain behind the mean this days and this almost on the summer, Beh, praticamente già quasi estate, comunque per quasi tutta estate sarà così, ma già vi ho ripetuto in questi giorni, and it's uh, green. roller shooter roller shooter behind me, uh, cioè <laughs> near me in these days, come ho detto, in summer, in all the summer, uh, yes, and finally from my mythical keyboard Yamaha GX 640 IPG, IPG 625. Hey eh, bro, great day, in molto people, follow the channel, the reports, un saluto davvero a tutti and also I hope you all have a great breakfast io la farò tra poco, il mio stomaco brontola come sempre, non so se lo sentite ma soprattutto spero possiate consolarvi la vostra bella colazione se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti ripeto, non che non ci consoliamo sempre, anzi anche quando c'è tra l'altro la curiosità che in italiano le due parole consolazione e colazione fanno anche rima ma eh, io personalmente quando il tempo è brutto, l'atmosfera che è so, mi consolo ancora di più, non faccio colazione. Sì, I'll see you in the video too, if I'll do it or tomorrow.